هرگز نروم جایی اونجا من تو هرگز نروم جایی اونجا من تو گر خواب کنم در صحبت هر کمه کف رخت سوک شمه گرد سر او گردان برغامت تو را یابا